Рома. Я сегодня буду проходить один. Так, будем проходить. Как это называется? Ну, поиграем Майнкрафт. Прям Майнкрафт. Э, так, это второй мы там закончили. Так, а это мы... Сейчас проверю в камеру. Все крутится. Крутится, крутится и крутится. Сейчас так закру... закрутится. Это не я. Все. Пишем. Гейминг. 0. Так, у нас ничего нет с собой. Берем наша девушка, которую мы ее сделали. Ну, я, умственно, ничего не могу найти. И так будет первая часть. Простите. Так, получилось без вас построил. Смотрите. Ну, прикольный дом. Немножко. Просто не, не, не помню, как у жителей так строится дом. Видите, вот тут все нормально. Сейчас одену. Какая игра? А, определенно сложная. Все. Yes, yes, yes. Так, сначала... Факелы, топорик. Э, какая-то рука. Ну, чтобы осветить. Ой. Чик, чик. Так. Вечером. Блин, волнуюсь. Первый раз снимаю. Ну, будет на мой А, ну, мы начинаем. Так, так, так, так, так. Сегодня 20, 22 февраля. Это класс! Это полная жопа. Вот так. Фак. Фак. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, извращенец. А у него морковка выбилась. <laughs> Прикольно. Ну, он только пусть так и останется. Пусть. Ну, офигеть. Это в морковку спрятать. Ладно, нужно нам зачаровать. Нет. Мне нужно, топ... нужен топорик. Так. Мне нужно 15. Так, начинаем. Яблоки нам не нужны. Вот так. Пошли. Просто топором буду всех убивать. Просто у меня Евмещин тоже вам сказал. Так, начинаем. Хорошо за меня, На-на-на. Ну, больше повезло. Идем в пещерку. Потом... Фак, больно. Выби любимые печенюшки. Есть... Так, пошлите. Я забыл еще кирку взять на всякий случай. Ну, я сейчас застряну. Так. Обязательно 32 штучки. Ну так, еще пещера, игра самый сложный. Очень сложный. Ах ты, вот тебя. Ай, ничего не помню. Фу. Давай. На-на-на-на-на. Ура, мы можем приручить собаку. Мясник. Нам нужно убить коров, чтобы... На, на. Ну, прикол он взял. убил он взял. Твоя смерть, корова. О, блядь. Блин. Я промахнулся. А, все. А, пошлите. Ну, больше не надо. Офигеть. Вы это не представляете. Сейчас еще раз проверяем. И что-то отъехало. Поехали. Гори. Да не гори, когда зовут так. Да уж. Ну, туда, туда не добраться. прекратись, прекратись. Ну, и в огне. А я не горю. О, все. Ладно, я так сделал. Ну, нечаянно золотое яблоко съел два раза. То есть три. Ну, чтобы ну, ничего больно его. Нямка. А, мы печеньки. Нет, э, ура. Водичка. Паркур. О, пещерка. Так. О, фу, слава богу. Тушитель зомби, смотрите, видите? Нас сожрали а какие-то твари. Я с, я с модом прохожу, и без модов, и не, и как там Бендер. Просто я смотрел за него, он, он все что говорит. Он подскачивает все. Какую-то херню. О, железо. Ну, а, что ну, такое. Ну, вы как хотите, подписывайтесь. Знаете, кто на самом деле? Петр Гусев. Нет, я буду в пещере находиться... О, Потому что я не, не, не, не, не мог сварить зелье. Потому что видео Прикольно было. Конечно, печки есть. Вот, что-то с этого. Лопата! Э, ну, короче, алмазная кирка сломается. Фак, мне лопатка не выпала. Чего я куда попал. В пещеру хочу в пещеру. Надеюсь, это нормальная пещера. М -м, нормально. Фак. И как быстро. Но ну, тут не, не дойду. Это все хорошо. Ну ладно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, просите, что так я не мог все сделать. Параметры, да, все такое. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами снова был Рома Гузеев. Да. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!